disprezzato, rifiuto degli uomini, uomo dei dolori, ha conosciuto ogni miseria davanti a lui. ma prese lui sopra di sé tutti i peccati, ma prese lui sopra di sé tutti i dolori, tutti noi camminavamo nell'errore, altra people.